now listening to Hear Queer Stories podcast series produced by ASEAN Soji Caucus in collaboration with YU Eco English Vibes. ASC is an organization that promotes and protects human rights related to Soji SC within Southeast Asia. This series is Hear Queer Stories, Youth and Queer Solidarity in Nima series of podcast episodes, which will be made available both in our Spotify account as well as in YouTube. It's intended really to bring so much space for LGBTI voices from Southeast Asia to be heard, to share our stories, and also to find out how folks like us will be able to work together in transforming the ASEAN region. Welcome back to the final episode of Hear Queer Stories by YU Eco English Vibes. In this episode, we are gonna hear more about their stories from the two LGBTIQ rights advocates, a and Warren. ကျွန်တော်တို့ queer podcast အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ podcast အစီအစဉ်မှာ queer community ကနေအထူး guest တွေပြနှစ်ယောက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော် Warren နဲ့ queer ချက်လုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင် โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပါเนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Wow Ram ဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်ရဲ့ identity ကတော့ gay တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ LGBT right advocate တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အကူရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ LGBT right advocate တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ drag queen performer တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ EP Ferry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြောင့်ဖိနှိပ်ဖွဲ့ချဆက်ဆံခံရတဲ့အပေါ်မှာကိုဝါရန်နေဘယ်လိုထင်ပါလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးခင်ဗျာ အာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဖိုက်တာဆန်နဲ့အမြင်တွေပေါင်းစုံကိုဒီလိုမျိုးရှိကြရပါတော့အဲ့လိုပဲ LGBTIQ gay people တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍပေါင်းစုံခွဲခြားဆန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒီမိသားစုအတွင်းမှာဆိုရင်ဖိုက်တာဆန်ခံရတဲ့ domestic violence တွေရှိမယ် နောက်ပြီးတော့ပဝင်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းရဲ့ခွဲခြားမှုတွေရှိမယ်ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေကဒီတစ်ခေတ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်ဝန်ထမ်းချင်းချင်းရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံခံရတဲ့ဒီတန်တွေပေါ့နော်ဒီမခံနိုင်တော့လို့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်တက်တည်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိနေပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုတန်မိုးရှိတဲ့အသက်တွေအများကြီးပဲပေးဆက်နေရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ LGBTIQ ကိပြပြတွေထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအလားအလာကောင်းတဲ့တွေအများကြီးပဲရှိတယ် ဒီလိုလူတွေကခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရတဲ့အခါမှာကိုကိုတက်သေးသွားတာပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ရှင်တန်နေထိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဆုံးသတ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်အဲ့မျိုးတုံးတက်ကြည့်ရပဲဖြစ်ပြန်တွေးကြည့်ရပဲဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคခင်ဗျာနောက်ထပ် question တစ်ခုသွားလိုက်အောင်တူဖူကြီးဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ surrounding မှာကိုယ့်လူမျိုးလူမျိုးတွေပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာလို့အထီးကျန်သွားတာ စိတ်ကပူပြီးကြန့်ခိုင်လာတာဘယ်လိုမျိုးစားခံစားရလဲပေါ့အဲ့ဒီတည်းကတခုခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ share ပေးပါအောင်လို့ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောပေါ့နော် LGBTQ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာကားတွေကနေပြီးတဲ့ message တွေပဲရှိတယ်။ဘာလို့တင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ LGBTQ ဆိုတာမသိဘူးသူတို့ပြနေရတာဆိုတော့ transgender woman ပေါ့ main ကလေးပုံစံမျိုးဝတ်စားစေပြီးတော့တရုတ်ပြည်ရုပ်ပြည့်လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေပဲမြင်လာခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အော်ကိုကဒီလိုမျိုးကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးငါဒီလိုရဖြစ်ချင်နေရမှရှိတော့မဲ့ငါစိတ်ထဲမှာကျတော့ဒါလေးတယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေရမျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ပြထားတာယောက်ျားလေးတယောက်စိတ်ဝင်စားရင်တယောက်ကမြေပုံစံဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ကိုကိုရာဒီလိုဖြစ်မနေချင်တော့ငါဘာမှမဖြစ်တာလေပေါ့နော်ငါကငါမားနေပဲဖြစ်မှာပါငါဟိုခေါင်းထဲမှာအတွေးမားနေဖြစ်နေရပဲဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ session တန်သွားရပေါ့နော်အာ တခုတည်းအမေးစရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဘာသာတခြားတွေသွားမေးလက်ကိုနေပါပဲဆိုတော့မပြောရင်မဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့10တန်းနေအောင်ပြီးတော့ဖုန်းတွေစသုံးတဲ့အခါမှာအဲ Facebook တွေပိုင်းသုံးတော့ဒီ LGBTQ community နဲ့အဲ့တော့မှထိတွေ့ခင်ရတာပေါ့နော်ဟောအဲ့တော့မှတကယ်ကိုသိသွားတာကဟော LGBTQ community ကဒီလို community ကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် community လိုက်ကြီးနဲ့ကိုရှိနေရတာကဒီလိုမျိုးကြီးလည်းတကယ်ရှိလာတာပေါ့နော်ဒီလိုချစ်ဒီလိုတွေကလည်းချစ်လို့ရတာလားယောက်ျားလေးတဲ့လည်းချစ်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးပုံစံမြင်နေပြီးတော့လည်းချစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အားတွေအကုန်လုံးအဲ့တော့မှသိလာရတယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကနေစပြီးတော့ဒီ community နဲ့တည်သွားပြီးတော့အချင်းချင်းပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပိုပြီးခုံအားတွေတက်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့တူတူညဝေလို့ရတယ်အဲသူတို့ချိုးအရှိတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟောပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ သွားမိကြည့်စရာမလိုဘူးကိုရီးယားခံစားမှုပြီးသားဆိုတော့လေသူတို့လည်းဒီပါဝင်ချင်းဒီလိုခံစားမှုကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်ကိုလည်းဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အမှားသူတို့ဘယ်လိုမျိုးကြော်လာခဲ့ကြလဲဘယ်လိုဒီဆိုင်ခဲ့ကြလဲဘယ်လိုခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုတွေကြီးရဖြစ်ရှင်းခဲ့ကြလဲဆိုတော့ theoretical အပြန်လဲနားလဲပြီးတော့မိကုန်းလေးမိကြတယ်ခွန်အားလေးပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်သန်းပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတယောက်တည်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ရှိရပိုကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်လို့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရှိရ community တစ်ခုမှာအမျိုးသားတယောက်ရှိပြီဆိုတော့သူ့ဘာသူဘလောက်ပဲ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်တန်မာနေပါစေသူလုံးဝ safety ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ safe ဖြစ်တယ်လို့ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးချက်ကိုချက်ကန်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့လိုမျိုးမျိုးသားတယောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပုံစံတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစိတ်ပါလဲဟိုခြေနေချင်းလဲတူမယ်အဲသူ့ရဲ့ ဖြစ်နေတာလည်းနားလည်မယ်ဒီလိုနားလည်လို့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပုံပါပြခုနထက်တယောက်ထက်စားလို့ရှိရင်ပုံပြီးအစီအပြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲအမျိုးသားရေးရှိရတဲ့မှာမျိုးသမီးတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူယုံကြည်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲဆိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခင်ဗျာစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပါပြီးအဲအရာရာတော့ခုနတိုင်းရေးဆင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းမှာပဲအကိုယ်မတိတခြားနေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် SPIQ လေးရှိလိုက်တာပါပြီကိုယ်စီမှာတက်တော့တက်တာလေးဖြစ်သွားပြီပျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့စားတာလေးပြောကြရင်ဖြတ်တန်းလို့ရပြီဆိုတော့ ဘာမှမရှိပါနဲ့ဟို rainbow လေးမြင်ရင်လိုက်ရရင်ဟိုပဲအဆစ်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားသွားတာဆိုတော့ကဲအဲ့လိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ queer အနေနဲ့သူ experience တွေကိုဒါ share ပေးသွားရပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် comment out လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်တွေမှာဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီ coming out struggle story လေးကိုပေါ့နော်တစ်ချက်ဝင်ပြပေးပါဦးလို့ဒီမှာနားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကို နခွေရတို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီခံမလို့ပို့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အီးဆုံးမှာရှိရဲ့ကိုယ့်တငယ်ချင်းကိုခံမလို့ပို့တဲ့စတင်ပါတယ်ဆိုတော့ education king တွေအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်နားလည်းလက်ခံပြီးပြီးတော့ကိုနဲ့တူပေးနေမှာရှိနေပြီတငယ်ချင်းဆိုတာရအောင်ရှာတယ်ဆိုတော့အမှဘာဖြစ်ကိုမှတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တောင်းတော့ရှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါတို့ကိုငါရဲ့ဖြစ်တယ်ကိုငါပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဘာတော့ ဒီကိုင်းနဲ့ငါနဲ့နေရာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကငါပြပြတင်တယ်လို့ထင်တယ်ငါဘာမှမခုံးဝဲထားချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆုံးထက်လိုက်တယ်တကယ်ချင်းတွေပြပြလိုက်တယ်အဲ့လိုမပြောပြခင်မှာတော့ကုနေနေတော့ပြင်စင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ငါဒီပြောလိုက်လို့ငါဖြစ်တယ်မို့သူတို့ငါအမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့သူတို့ငါ့ကိုလက်မခံတော့ဘူးโอเคရတယ်သူလည်းအဲ့ဒီမှာပဲလက်ခွဲရမယ်ပေါ့နော်အာပြောရလို့အစီကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နဲ့တူတူအာရှေ့ဆက်ပြီးသွားကြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ပြီးတငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေက ကိုတင်မှတ်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုရှောင်ဖယ်သွားတာမျိုးမရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့နားလည်လာပြီပေါ့နော်နင်းကနေမဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာမှဒီလိုဟိုဒီလိုပြောလိုက်လို့ဗာပြောင်းလဲဝါရှိလို့လဲချစ်တာလေးပဲကွဲသွားမှာလေနော်ငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီချစ်တာကြာလေးချစ်တယ်ဒါလေးပဲချစ်တာချင်းကဘာလို့ဆိုချစ်လို့ရတယ်လေလူချင်းကချစ်တာဘာမှပြောနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်နေကနေပဲဖြစ်နေမှာနေဘာမှတယောက်ခြားတယောက်ပြောင်းလဲလာမဟုတ်ဆိုပြီးတကယ်ချင်းလက်ခံပေးခဲ့ကြရဲတချို့တကယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုကခံမမလုပ်ခင်တဲ့ဟိုကတို့တွေကကို อยากจะหาลิตรตัวอิกมองมองดีแต่ปีสหามอยู่ตัวกูเนี่ยปีสหามอยู่ตัวเล็กนู้นเราแข่งสภาพอยู่ตรงนี้ที่ยากแกงกองแกเอลูกยอมมาบอกเนาะตัวนี้ที่เนี่ยแค่มาลูแต่กาวเราโอ้ใช่เนาะ အခက်အခဲမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါလေးတငယ်ချင်းနေနဲ့ဆိုတော့ခေါ်ပြောမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းဟာမင်းအထက်ခိုင်းလား။အဲဒီလိုမျိုးကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်။ကိုကလည်း AC မမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းမခေါ်တော့လဲကိုကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကိုလည်းကိုရှောက်ကြရမှာပေါ့နော်။ကိုနဲ့အစီပြေလူအစီလက်ခံလာလိုက်ပြီးတော့မရှိစတာကောင်းတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ family ကို come out လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။အမေပြောရအခွေရကအိမ်ကို come out မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့လုပ်ဖို့ခွင့်ရရှိတယ်။လုပ်လဲလုပ်ဖို့တဲ့ဟိုခွန်အားလည်းရှိတယ်။ကိုဗစ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ် ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ချိန်နေရတာရှိလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးအားအိမ်မှာဒီပုံစံတိုင်းပဲနေတယ်ဒီလိုမျိုးပဲပြောဆိုတယ်ဒီမျိုးဆက်တန်တယ်ဘာမှဟိုတွေ့ခွက်ပြီးဖုံးကွယ်အဲ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်ဒီလိုနေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးပုံစံတိုင်းပဲပုံစံလေး free type ပဲနေတယ်မအင်အားတူရကြတော့မင်းရဲ့မှာရကြပုံစံလေးကိုဒီလိုပဲမြင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ထူးဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီပုံစံလေးကမြင်နေကြဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခုတော့လည်းအခက်အခဲရှိဘူး အိမ်ကလည်းတချို့တော့မိသားစုတွေရောမိမရဲ့တင်ပေးစားနေတဲ့မိသားစုလည်းမဟုတ်နေဘူးအဲ့ဆိုတော်တော်များများချင်းများအဆင်ပြေပြီးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်တာကကျတော့မိကဟိုဘောနော်နှလုံးရောဂါရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်သူဘာများဖြစ်သွားမလဲသူခုဖြစ်သွားမလားကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုယ်ပဲဒီရဲ့စတဲ့ relationship အရင်အောင်ဖြစ်နေရပဲ ကြည့်ရတာပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုလည်းပဲကြည့်လို့မရဘူးကိုကိုလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာတစုတလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဒါဒီ relationship တစ်ခုပေါ့နော် communication တစ်ခုကိုအဆင်ပြေချင်တယ်လို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကိုပဲကြည့်ဖို့လိုတယ်သူ့စိတ်ပြေကိုစိတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီလိုနည်းလမ်းလေးသုံးဖို့လိုပေါ့နော်ဒါဟိုဒီလိုချက်တွေကြားကြရတဲ့ဒီ family ကိုပေါ့နော်ခံမတော့မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကဲပါဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုနားမလည်သေးတဲ့အရွယ်လေးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကိုရှင်းပြပြကျွန်တော်မိဘရတော့သိတယ်အဲသို့သောကျွန်တော်ဟိုအတင်းအကျပ်ကြီးရောမင်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးအာငယ်ဆုံးလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါအစိုးလေးသူသူကသူနေပြီစေပေါ့နော်သူရဲ့ဖြစ်တင်မှုတိုင်းသူကစိုးစိုးရရတာဆိုတာပေါ့နော်သူကမကောင်းသောစိုးခြင်းနဲ့စိုးညာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကသူနေနဲ့နေနေရပဲပေါ့နော်ကောင်းသူကသူနေရထိမ့်သိမ့်နေရသူဆိုတော့အာဘာမှမပြောခဲ့ဘူးငယ်လေးက အာအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် awareness တွေရရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖမ်းမရလို့ရှင်နေပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုပင့်ဟပြီးတော့ပြင်းနေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့တယ်ကျွန်တော်လက်မှာလည်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိဘတွေကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမောင်းချတော့မလားနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပြင်ဆင်လိုက်တယ်မောင်းချလဲစဉ်းသွားမယ်ငါဘုရားကအကောင်းဆုံးရှင်တန်မယ်ပေါ့ အားဖြစ်တည်မှုတိုင်းအကောင်းဆုံးရှင်းခံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမှခမ်းမြောက်လုပ်ခဲ့တယ်အာဖေရောမေရောရဲ့ရှင်းမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကတော့ဂေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဂေးတယောက်ဆိုတာယောက်ျားလေးတယောက်နေပြီးတော့တခြားသောယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယောက်ျားတိုင်းကိုတော့စိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာအဖေကနေပြီးတော့ပထမအဆုံးဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကမင်းပဲပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ခေါ်ခဲ့တင်းတင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပေးစားမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါသားငါသားပဲပေါ့နော်ဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးနစ်နာသွားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပုံမူပြီးတော့မှပဲကောင်းသေးရပေါ့နော်အဲပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်နဲ့တတ်တယ်ဆိုတော့အဲသူအားကိုးရလောက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ဘဝအေးဆေးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုကတုံ့ပြန်တယ်အဲအမေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအမေကတော့နေလေးထဲကအများတန်းပြောနေတဲ့စကားကတော့ခုနအကွေရဆိုပဲပေါ့နော်မိမမယူနဲ့ မိမမယူနဲ့မိမယူဖို့မစဉ်းစားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းအမေကပြောနေတော့အဲ့နဲ့အမေကိုလည်းအမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စကားဆုံးမှအမေသားမိမမယူယူနေအောင်မှယောက်ျားပြေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ယောက်ျားလည်းအခုတော့မယူသေးဘူးဒါပေမဲ့မိဘဒီပြပြမေတို့နဲ့ပဲဒါပြောပြောရှင်နေတင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့မမေကတော့အများကြီးမပြောဘူးကိုကိုကောင်းအောင်နေပေါ့နော်ကိုကို train တဲ့နေအကောင်းမွန်မွန်ရှင်ရှင်တန်ရှင်တန်ပြီးတော့ဘဝပေါ့နော်ကြည်ယူစား ရိုးရိုးသားသားနဲ့နေထိုင်လို့တော့မိမိကပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုဖွင့်ဟပြောခဲ့ပေါ့နော်။အဲတချို့တငယ်ချင်းတွေကတော့အခုနအကွေးအားလိုပဲရှောင်ဖယ်သွားကြတယ်။တချို့တငယ်ချင်းတွေကတော့အစိုးရတည်ပြီးသားပဲဆိုတော့နေရနေပဲပေါ့နော်။အခုလိုပြောတာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ ငါတို့ကဆိုရသိပြီးသားနင်ကပြည်သူများသားများစော်ကားနေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးတပားသူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နင်တပ်ပုတ်ရိုက်နှက်နေတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကနင်မှတ်နေကောင်းမွန်ယူဇာယူဇာနဲ့ရှင်တန်နဲ့တူတူချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲတုံ့ပြန်လာတဲ့ငယ်ချင်းတွေပဲကျွန်တော်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်တန်နေထိုင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကိုကရောင်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောပြပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ sure နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးချင်တာ queer တယောက်အတွက်သူ့ရဲ့ပုံဝင်ခြင်းအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးလက်ခံပေးဖို့ပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့် align ဖြစ်ပေမဲ့ကျတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးပဲတစ်ချက်လောက်မျှဝေပေးပါဦးဗျ။ုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်ဒါကတော့အရန်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ LGBT IQ တွေကပေါ့နော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခွဲခြားမှုတွေနှိမ်ချခံရမှုတွေအများကြီးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ် စိတ်ကြံရာတွေနဲ့အရှင်သန်ကြီးထားခဲ့ရပြီပေါ့နော်ဒီမိသားစုဆိုတဲ့မိသားစုထဲမှာအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်မှာသက်သက်ဖြစ်ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒီ LGBTIQ တော်တော်များများကပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကပြီးဆုံးအောင်မတခဲ့ကြရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ငကိုရီးယားမှာပေါ့နော်ဒီ LGBTIQ လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအလုပ်ပိုင်ခွင့်ကအရန်ကိုရှားတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းပညာလည်းဆုံးန်းတိုင်မတခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတော့မှယက်တီကြမလဲပေါ့နော်အဲဘဝကယက်တီလို့မရတော့ဘူးကိုဘွားကိုယက်တီလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာဘာမှအသုံးမဝင်ဘူးပို့ပြီးတော့စိန်ခံရတယ် တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲငငယ်လေးသေးကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့နော်လက်ခံပြီးပေါ့နော်မိဘဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကကိုသားသမီးဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေပေါ့နော်နားလေလက်ခံပြီးတော့မိတော်မြောက်ပေးမယ်သူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်မှန်အောင်ကျင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထွန်းမပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲသူ့တက်ပေါ့အဲပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံမအောင်မြင်တဲ့ activity လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တခြားသောပတ်ဝန်းကျင်တွေ မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုနားနဲ့လက်ခံပေးခြင်းอ่ะပေါ့နော်အရန်ကောင်းမွန်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနားနဲ့လက်ခံပေးခြင်းอ่ะဒီလိုမျိုး queer community ကပေါ့နော်ဒီ ကိုကိုအဆုံးစင်နာတွေမဲပါလာပြီးရဲ့အဆုံးမှာပေါ့နော်ပုံမူပြီးတော့တို့တွေခွန်အားရလာပြီးတော့တို့ရဲ့ဘဝလေးကိုကောင်းမွန်အောင်ရှင်သန်လာနိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကဥမာအဖြစ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပန်းတစ်ပွင့်နဲ့ပန်းတစ်မျိုးလေးရှိနေတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပန်းကောင်းစုံပေါ့နော်အယောင်သွေးစုံလင်ပြီးတော့ပန်းမျိုးစုံရှိတဲ့ဥယျာဉ်ဘယ်ဥယျာဉ်ပို့ပြီးထိကောင်းလဲပေါ့နော်ဒါတော့ပန်းဥယျာဉ်ပဲရှိသေးပါရဲ့ပေါ့နော်တကယ်လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့လိုပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တယောက်တူးတယောက်တည်း သွားနေလို့မရပါဘူးမျိုးစုံသောလူတွေစုံလင်ခွဲပြားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေပေါင်းစည်းပြီးတော့သွားကြရတယ်ဒီလိုသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကခွဲခြားဆက်ဆံမှုပေါ့နော်ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့အရာကကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲတခြားသောသူတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခံလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ကိုချင်းစာစိတ်အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒေသမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ခွဲခြားမှုတွေကိုလျှော့နေပြီးတော့ပေါ့နော်မတူခွဲပြားမှုတွေကိုဒေသသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါတို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာကတော့ ပေါ့နော်ဒီပုံမကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အယောင်လေးုံလည်မှုပေါ့နော်မတူကွဲပြားမှုတွေကိုနားလည်လက်ခံမှာဖိချဆက်ဆံမှုတွေကိုယောနေလာပြီးတော့လျှော့နေပြီးတော့ပေါ့နော်အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတိဆောက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါအဲ့တော့ဒီ LGBTQ အတိုင်းဝိုင်းကိုတတိတခြားဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမရှိတော့အောင်လို့ဘာတွေဘလို့လုပ်တတ်နိုင်မသိဘူး အာကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာတော့ပေါ့နော်ဒီ HVAQ တွေပေါ်ကိုဒီလူပေါင်းတိုင်းဝဲကနေတော့ခွဲဆံပြီးပြပြတာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အာနှစ်ပိုင်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကတော့ကို community ကသူရဲ့ကိုရေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို community ရဲ့ဒီခွဲ community ကသူရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲဆံပြီးရောချသွားဖို့အတွက်ကိုဒီကိုဒီတက်ပေါ်ပြီးလက်ခံလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အပြုအမူတွေကအားနေစပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့သောတခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့73 74 75အဲဒီလိုရွယ်လေးတွေနဲ့စပြီးတော့ KGBIQ နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ပွင့်လင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရင်ရှိလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပေါ်ပယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လူတွေအမြင်ကဆင်စရာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်မှ community တစ်ခုလုံးနဲ့ကိုဟိုပေါင်းခံပြီးကြီးကြလိုက်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်တော့ကိုချောင်းကို community တစ်ခုလုံးကပြောခံရမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ behavior အချင်းကိုလိုတဲ့ကိုတွေကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့သူတွေတို့ထင်နေတဲ့လိုမျိုးကိုကနေမှာပဲအများကြီးရောက်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတွေကတသက်ပြဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ် ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကိုကိုရန်နေစာပြီးပြောင်းလဲကြပါပေါ့နော်ပူတိချက်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပါတိချက်ကိုနားလဲလာအောင်လက်ခံပြီးလာအောင်ကောင်းအောင်စူးစမ်းကြပါလို့ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ LGBTIQ မဟုတ်တဲ့ non-LGBT community ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကိုပြောချင်တာကကြတော့ဟိုလောက်ကမှာဘာမှထူးထူးတော့မဟုတ်ရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်လူကိုလူလိုပဲမြင်ပြီးပေါ့အရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကလူတွေပဲလူချင်းချစ်နေတာကိုဘာမှအပြစ်ဘသူ့မှာဒုက္ခပေးနေရလဲမဟုတ်ဘူးလူလူချင်းချစ်လို့ဟိုဖြူစင်းတဲ့မြတ်တာတွေနဲ့ပဲချစ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးအနေနဲ့ ပြေးပေးစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအရာတွေပေါ့နော်အချိန်ကလေးပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအခုငငယ်လေးတွေကကလေးငယ်ရဲ့စာရောဒီ knowledge တွေကိုသိပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီပြင်ပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကစာဒီဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုတခြားသိပြီးတော့ကလေးငယ်လေးတွေကိုပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကသိလိုက်တဲ့အတိကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ကလေးငယ်ငယ်လေးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနောက်တစ်ချိန်မှာလူကြီးဖြစ်သွားမဲ့သူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအရာတွေကိုသိလိုက်မှပဲ ခွဲဆန့်နေမှုတွေရှိရှိနေတဲ့ဟာမျိုးကြီးတိစောက်နိုင်မှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆို active thank you တော်တော်များများကပဲအောင်ဖြတ်သန်းရတယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားဘဝကိုအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကာလမှာခွဲဆန့်မှုတွေကင်းပြီးတော့မှဘဝကဒီစိတ်ထင်ရတယ်မရပါဘူးအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော်တော်ပထမအရင်ရင်းကြီးရပထမခြေလမ်းပဲပေါ့နော်။ဒီကာလမှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့ခွဲဆန့်မှုကင်းမှအနာဂတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုထင်ထွန်းမြတ်တဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်အကျိုးဖြစ်စေမယ့်သူတွေပေါ်ပေါက်လာမှာပေါ့နော်။ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကျောင်းပညာ ရေးတွေဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့ပဲဒီအသိပညာလေးတွေကိုပေးတတ်ဖို့ဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ညလိုမျိုးမြင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက် episode လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဘဝရန်နဲ့အခွေရောကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ Tofu တို့ Eve တို့နဲ့ discuss လုပ်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့အဆုံးထိနားဆင်နေတဲ့ဒီ podcast ကပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ That's pretty much of it for today. Thank you very much for listening to all the episodes till the end. Have a nice one.